que vengan aquí. Dos nenas que vengan aquí. Ah. Dos nenas que vengan aquí. Don Rafa, Mr. Linder, con vitamina. ¿eh? Mucho gusto, Maynes y Gilmar. Traigo un golpe a golpe con ritmo de trance. Mucho gusto, mi nombre es Sol. Traigo un ritmo fuerte con un reggaetón. Mírame que hoy te quiero hablar, la historia de un cantante te quiero contar Ponte suavecita, vamos mamacita, acércate a mí pero ahora, no mires la hora Diego Gabo, papi Qué hay un hombre que te adora John Sol y Oye baby, para que te lo gocen Suavecito, suavecito, suavecito Mi cuerpo está que bajo cero Con mucho frío y con grandes severo sé que te gusta ponerte caliente Tomando cerveza, bebiendo aguardiente Y yo estoy pendiente de que no te me corras Acércate a mí, date una vueltica Si siente frío, grita a tu marido Si siente calor, es falta de amor Perdón, perdón, yo soy tu señor Y tú mi muñeca prendiendo el fogón como el elefante Bien elegante pa' Francia, con mucha elegancia Pero mírame de frente, bien sonriente No soy un demente, yo soy el mar Que lo sepa el mundo entero, la tierra y el mar Pa' que tú lo sepas y sube con el sol Baila fuertemente el ritmo con el sol Mira, mira niña, gózatelo ya Todo el mundo arriba, vamos a bailar A bailar, a bailar Sí señor, Y con <laughs> Llega y yo estoy Para que te lo Hechizo musical. Ya tú sabes. Ah, ah, ah. Con talento, con talento. Tú y yo, tú y yo. El viejo Wiman. Con talento, con talento. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo. que te lo goces.